ちは歌って踊る思いアイドルもいもいキュンキュンもやること思いなつきでいただきます

ごちそうさまでした。バイバイ。